vidi a begik, wan ti louche. Bet viele va vito da duplou ken e fou duplou. To zo ve ronet tani a gelt. In tir tel lozolunak gelt kiren, to va in go favet a dire mazavzara. Keske un edek kentan tef tani a gelt chou la dire mazavza, Kun e vazvak ispe o yok chou digi kiren, ko e jinaf pa teshta, i ko e fancha, direm run e va wa gi pridud. Ed e ko e tan ar agaza fo jo i Pune vei tal tef tan e agelt va du plur a chot Da le to e vito da ti rebel tafa numen ed e kel choutier tir kaf pune direm stasik, va jinaf tan e agelt chou winid. Ar gelt mezo govid va sin du plur ken la vi a ou du plur. Et des choses mazavzarut, elle t'a nous tigir, et ou nous mêmes au chourouir, nous mêmes va ou caput elle t'a nous Va tout chou quand Va ina taistura saba! Toka Somka Fadenum. Va sabuka ou aniel trasi Dereva nuga vito de M juga duplu. Deremu inva sabu sabuca duplu fu fave. Kire va inuga M moe tawa gilani. Tawa dum sabat erbere trafa. 谢 Bigabedou, lenik varin rena, mame wafa la donet à weteson.